ылдамдыктын багытын өзгөртүү нерсенин ылдамдануу менен айлана боюнча айланып баратканын билдирет ылдамдык векторунун багыты ылдамдыктын өзгөрүү векторунун багыты менен дал келет радиусу р болгон тегерек боюнча кыймылдаган нерсе бир аз убакыт аралыгында а чекитинен б чекитине жылсын нерсенин ылдамдыгынын а чекитине өзгөрүшүн табуу үчүн ылдамдык векторун өзүнө параллель өткөрүп андан баштапкы ылдамдыкты алып салабыз бул б чекитиндеги ылдамдык векторун баштапкы ылдамдык вектору менен кошконго барабар б чекитиндеги ылдамдык векторунан ылдамдык векторуна багытталган вектор ылдамдыктын өзгөрүү вектору болуп саналат ао б жана а сд үч бурчтуктарын карап көрөлү экөө тең тең жактуу ао жагы о капталына ал эми ац а га барабар жана бирдей бурчтарга ээ ао бурчу өз ара перпендикуляр болгон бурчтар катары са бурчка барабар демек бул үч бурчтуктар окшош а жана б чекиттери бири бирине жакын болгондуктан АБ хордасы кичине жана аны жаа менен алмаштырууга болот жаанын узундугу бул нерсенин туруктуу ылдамдыкта басып өткөн жолу мындан тышкары ао жагы радиуска дс тарабы ылдамдыктын өзгөрүү векторуна ал эми а д ылдамдык векторуна барабар туюнтманы өзгөртүп ылдамданууну табабыз ошентип нерсенин ылдамдануусу ылдамдыктын квадратынын айлананын радиусуна болгон катышына барабар а б хордасы канчалык кичине болсо ылдамдыктын өзгөрүү векторунун багыты айлананын радиусу менен ошончолук так дал келет демек ылдамдык вектору жана ылдамдануу вектору радиус боюнча айлананын борборуна багытталган ошондуктан нерсенин айлана боюнча бирдей кыймылы борборго умтулуучу ылдамдануу деп аталат нерсенин айлана боюнча бир калыпта кыймылы менен анын ылдамдануусу абсолюттук мааниде туруктуу болот жана каалаган чекитте айлананын радиусу боюнча анын борборуна багытталган